ممبر موجود ہے نا میں سمجھنا صدیق تری صداقت دی برکہ دے آج جے ممبر مسجد موجود ہے میں سمجھنا فروغ تری عدالت دی برکہ دے میں سمجھنا عثمان تری سخابتہ نتیجہ ہے میں سمجھنا علی تری بغادری دا نتیجہ ہے میں سمجھنا بلال تیری استقامت دا نتیجہ ہے اگر اے ممبر میں غراب تسی مسجد جو بیٹھے ہو میں قرآن پڑھ رہے ہیں قرآن سنا رہے ہیں سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں بکرہ پڑھ رہے ہیں آل عمران نساء سورہ دیگر سپارے پڑھ رہے ہیں خدا دی قسم سے آبادی برکنج ہے اونا تن من دن لٹا دیتا اونا اپنا دیتا انہاں اپنی دن رات قربان کر دیتے بی بچے سیوا کروا ل اپنی جانا دے نظرانے پیش کر دیتے لیکن قرآن تے آج نہیں آن دیتی قرآن تیرے میرے تک پہنچایا نبی دے یارہ نے پہنچایا اپنا تن من دن لٹا کے پہنچایا پھر میں کیوں نہ مغبت نہ لیں جو اللہ سانو جنت چاہی دیئے سخابہ والی چاہی دیئے تے سخابہ نال وفا کرانگے تے جنت ملے گی